Vai, é, Jesus, professores aqui no Fortnite. E hoje estamos aqui com Daniel. Oi! Hoje estamos aqui com o papai. Oi! Oi. Só meu pai mesmo. Livro de quatro folhas pra vocês. É forte. Não é fácil não, é já. Nunca fiz que ficar pau não tem a trama de quatro no frustrezam. Mas então, pessoal, a gente vai estar tá jogando aqui. E pessoal, a gente vai estar tá jogando aqui no esquadrão, então bora dar pronto, todo mundo dá pronto. Nossa cãozinho, mascotinha. A nossa mascotinha. É Minha mascotinha tá muito feliz. Olha a, olha a cara. O pai, olha aqui. Vem cá, pai. Olha a cara da minha, da minha mascote aqui atrás. Não tá voltando não. Tá sim! Grupo das galinhas! Ai, caramba. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Olha o tô aqui, ó. Bem longe. Tá, tá. tá, tá, <laughs> tá. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa! Tá vendo, tá pai? Ó o ping alfa. Autoridade. Autoridade. Não, não, só não fica não, por favor. Autoridade. Para de né, cair aí, tu tem que ficar falando só. Música canal Autoridade. Entendeu? Oxi! A ping é alto. É o ping, 640 de ping. Da é internet. Baixou. Ah. Agora vai começar a nova informação. Agora caiu. Caiu na autoridade. Ainda... Muito arriscado, tem muita gente. É Eita, pega, eu tô perdendo pacote. Cara... Qual é autoridade? Agência. Sei lá, só sei que eu tô com uma sniper, uma, duas snipers, uma sniper de mira e outra de mira. de cintura. cura arma, por favor. Ai, mano, mulher. Até o cara na pistola e na minha Tô matando a Julie. Matei a Julie. é o Grepper ou a outra? Moto. Tô salvando, dá licença. Tá salvando, cara. Tá. tá miado, pai, tá miado. Acorda. Ah, vai dar você. Vai daí, pô. Aí o cara vai salvar ela. Ah, eu laguei. Tá todo mundo aí perto do... do... Aí, ó. Pega nosso cartão e já salva. as luzes. Meu cartão tá embaixo, ô Lucas. Salva, salva, salva! Tem um cara de quadricap lá. É pra ela ter salvado. A mãe não dá tempo. Só que ele foi em outro lugar. Só vai rápido pra ver Se eu o cara não avançar, dá tempo. Até descer dá tempo. É pra você ter pegado a mini, Jura. Tem alguém? Vamos que tá bom, hein? Vamos tá é, esperar, espero. Agora Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. a última acabada. Eu sou a mais alta. Olha aqui que eu aprendi. É deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Sem arma. Com arma. Pistola. O que, que vai vir nesse bagulho? É chamarra, é. Veio uma é chamarra, gente. Pai, você acha a granada dá pro Daniel. Ou pra mim, que eu sou muito sortuda de granada. Quer arma, pai? Achei uma de longe. Tem uma 12 ali embaixo. É. Ai, tem uma SMG aqui. Alguém achar pistola sinalizadora me dá. Como tá que é isso? Vem pra o cara ali, ó. O cara ali, o cara ali, o cara ali, ó. Fantasiado tá de bote. Lá, se curando. Hum. Gente, todo mundo junta. Junta! Vai gritar. Meu, junta! Vocês querem cura-cura ou não? Dando colocou um bot. Quarenta e dois. Todo mundo tá aqui. Vou tirar em quem aí, quando problema. na casinha pra pegar o copo. Como for? Acho que ninguém vai querer né, a coisa, né? Leva. Essa, essa é Quero. Tirei vida do cara. Abre o copo. Matei eu, eu Vai, dá a puxadora, dá a puxadora. Toma. Obrigada. Quem tem bala de sniper? Aqui tá cheio de bala. É, só que parece que não tem mais que Ó, bom. Quer bala de quê? Sniper. Não, Daniel, não, não! Não! Ba Cadê o gordo? Cadê os gordos? Não, já tô levando. Ah, tá bom, leva Gente, ninguém mata esse bot ainda. Quem tem bala de 12? Não pouquinho não. Tanto faz, faz, serve. Toma, quatro. Tá bom. Obrigada, tá ótimo. Tava tá assim? Eu vou, eu vou configurar um negócio aqui rapidinho. Tô levando vida, tá dura. não precisa levar tá dura, né? Tem como mudar o negócio? Tem como mudar o negócio de carregar? Como assim? Carregar o Ô Dani, você não vai não? Vou. E carregar a pessoa, Júlia. É o. É lá no fundo. Por quê? Eu quero mudar. Também. Também. Tô achando não, Júlio. Lá Não, não, baixão, baixão também não. Passei, tá passei. Tá o que, que fazendo aí? Vai matando o bot. Hã? Vai matando os bots. Não, deixa eu ver. Isso aqui, carregar, carregar. Era alguma coisa aqui. Deixa eu ver aonde que tem F aqui no meu. Ah. ah. Depois eu fecho. Eu. É eu o quê? O quê? Eu uso no quê? Uso o X. Mas você acha onde é que é? Não. Eu tô tentando procurar aqui. É tá bom, mas vamos jogar, vai, depois na vez. Peraí, peraí. Isso ah. nos prejudica todo. Eu sei. Ah, e pessoal, aqui a gente já, tá, já vai sair de agência. tá atirando na Jujuba? Ninguém. Vem, pai, vem, pai, vem, vem, vem, vem. Cara de famas ali. Oh. Eu vi famas. Você que atirou, Júlio? Aham. Uhum. Aham, uhum, uhum, tá nem mentira. Tá tretando com os caras nem falam. É bot, gente. Olha o bot aqui, ó. Nosso Daniel hoje no criativo eu dei uma noite top. Daquelas. Por que ficamos só? Eita, pega! Fica aí na frente! Não! Hoje, o pai, Daniel, fica aí na frente, fica aí na frente, alguém. Fica aqui. Fica aqui, alguém. Peraí, show, show. Vai um pouquinho pra trás. Vai, vai, vai. <laughs> Gostou? <laughs> que engraçado. Engraçado. Vamos embora. Vamos fazer o aí. Vou pegar o helicóptero. Não tô dando pra parado. Tentando achar onde se carrega. Meu pai é mais engraçado aqui. Usar tirolesas. Uh! Passa o cara aqui. Como? Daniel. Oi. Pessoal, bora passar aqui em cima de fontes salgadas. Não, é o que? parque agradável? É. Drop! Até apertado! Não, mas é rapidinho, pai. vem cá, chega aqui, chega aqui. Vem! Não tá aí, não! Você consegue montar num helicóptero? Não, não tava aí, meu pau ficou moer aí, meu pai entrou na frente e aqui bugou mesmo. tentar tá fazer uma coisa? É. Cara ali, ó. Opa. Já faço, os caras podem explodir o helicóptero, pode matar a gente. Aonde que tá indo? Onde tem cara? Ah não, meu, não é possível. Morreu, Doug? Achei! Por quê? Querem rujar com o jump pad? Espera o Daniel voltar. Olha ah, os caras que estão lá embaixo. Né? 116 em um. Vou lá. jogando qual? Quem você acha? Vem com vocês? Volta aí, Júlia. É cara. É bot, né? Perto da... Você tem 116 e 1. Matei, eu acho. Matei? Correu, correu. Ele tá correndo pro bots. bala de 12. Então ajudam aqui. Quem tem, quem tem kit médico? Já achei. Tem kit médico aqui. Vou, vou, vou, vou. Olha o cara ali embaixo. Não tem não. Vou roubar, vou roubar. Olha o cara ali. Ô Daniel, vou pegar ali os kit médicos, tá? Ah, esse cara é embaixo. Todo mundo viu. É a gente contra um trio. Não, contra uma dupla. Precisa de ajuda? É, eles estão tá os dois aqui. fora? Não, tá os dois aqui. Matei um. Bora, picareta, picareta, picareta. Pessoal, então, a gente conseguiu vencer. É e a gente vai jogar uma próxima partida.